Vegem com crear notes i afegir comentaris en el notebook de Mendeley. Pots accedir a Notebook tant des de la versió escriptori com des de la versió web de Mendeley Reference Manager. Quan fas clic a Notebook, s'obre una pantalla on pots veure les notes creades amb anterioritat i també crear-ne una de nova fent clic a New Page. A la pantalla següent escriuràs el títol i el text de la teva nota. Per tornar al llistat de notes, fes clic a Back to all pages. Si vols eliminar la nota que has creat, has de fer clic als tres puntats de la dreta i seleccionar Delete Page. Una altra opció és afegir a Notebook un fragment seleccionat a un PDF. Obre el PDF associat a una referència bibliogràfica. Accedeix a Notebook fent clic a l'opció Info i crea una nova nota a través de l'opció Highlight Text, selecciona el fragment. Una vegada seleccionat, fes clic damunt i selecciona Add to Notebook. El fragment queda afegit automàticament a una nota. Si t'interessa, pots afegir a aquesta nota un títol i o comentaris. Aquest fragment de text enllaça directament amb el PDF d'origen. Obre la nota del notebook i fes clic damunt del fragment de text automàticament s'obrirà el PDF on es troba aquell fragment de text. Finalment, per eliminar un fragment de text afegit directament des d'un PDF, has de situar el cursor just a sota de la capsa de text. I a continuació fes clic dues vegades a la tecla d'esborrar text.